Reducción de emisiones durante o coronavirus: ecofascismo e ecototalitarismo. En consecuencia del confinamiento de la población, estánse a producir grandes descensos de gases contaminantes. Vale, sí, obviamente as actividades humanas tienen consecuencias Las emisiones de gases de efecto invernadoiro y a contaminación, uh, e a reducción das mesmas contribúe a mellora do noso planeta. No vídeo anterior mostraba imágenes de reducción de NO2 en Italia, esta vez son la Península Ibérica, donde se puede observar una reducción de 83% en Barcelona y de 73% en Madrid. O no 2 está vinculado a las actividades humanas, especialmente al transporte, ya que este gas fórmase mediante combustión a altas temperaturas, especialmente en vehículos o plantas eléctricas. Otro gas vinculado a las actividades humanas es o CO2, Un estudo calculou que en China durante tres semanas de confinamento producéronse unha redución de 200 millóns de toneladas de CO2, o equivalente ao que emite todo Nova York durante un ano ou a dous tercios das emisións do Estado español. A reducción de gases en consecuencia da reducción de poboación ou mediante medidas autoritarias ou restrictivas non é defendido dende ningún movimento nin ecoloxista e moito menos decrecentista máis ben ten que ver co ecofascismo ou ecototalitarismo. É importante facer fincapé nisto, porque este descenso non substitúe a acción climática, xa que, por un lado, este descenso é temporal e pode haber un efecto rebote, como ocorreu despois da crise do 2008, e ademais, empezamos o ano 2020 con máis emisións que no 2019. A lectura que temos que sacar desta crise é que como sociedade, se nos organizamos, podemos xerar cambios a escala mundial, podendo chegar a esa transición ecosocial necesaria para alcanzar un sistema sustentable. Ademais, o fracaso na mitigación do cambio climático terá maiores perdas, tanto económicas como de vidas. A solución á crise climática e de biodiversidade non é un virus, somos nós. Madre!